Videonun interaktivliyini artıran digər komponentlərdən biri də hərəkət və animasiyalardır. Hərəkət hərəkətlər alət panelində gördüyünüz kimi müxtəlif növdə effektlər vardır. Hər birini yoxlayaq, bir komponent təyin edək və canlı baxaq. Thank you. Gördüyünüz kimi, bütün hərəkətləri bir ekranda görürsünüz. Əlavə etdikdən sonra komponentin altında yeni panel açılır və xüsusiyyətlərinə baxa bilirik buradan. Üç hissə var bunun xüsusiyyətlərində: başlanğıc, effekt ərzində və çıxışda. Hər üç hər üç hal üçün düzəlişlər etmək mümkündür. Sürətini, stilini və hərəkət növünü dəyişə bilərik. İndi isə animasiyalara baxaq. Videoda yaxınlaşdırma, vurğu vermək üçün animasiyalardan istifadə edə bilərik. Məsələn, nümunəyə baxaq. Komponenti seçib animasiyada ekran ölçülərini dəyişdikdə ekranın bəlli bir yerini göstərir və bu zaman tünelinə ox bir ox kimi bir işarə vasitəsilə düşür. Oxu uzadıb qısaldaraq vaxtını da dəyişə bilirik. Hətta yerini belə dəyişə bilərik. Bu zoom in pan, zoom and pan adlanır. Animations hissəsinə klik edib keçiddə isə komponentlərə animasiyalar vermək olur. Nümunələrə baxaq. Və budur. Bütün animasiyaları bir proyektdə görürsüz yenə. Ox vasitəsilə yenə də hərəkət zamanını və yerini dəyişdirmək mümkündür. Bu video bu qədər. Siz də bu hərəkətləri praktik etməyə çalışın.